Tule, ia de cu așa într-o parte ăla, vârsul meză. Și să duc așa un excavator puternic, să iei, să, că pe pot intrat. Să o destub frumos și trebuie o leacă să investești într asta, ca, ca să fie trecător cu totul. Dar și așa și vara, bă, și a mașină. Numai cu o leacă murdărețe, că clasă știi, Ne aflăm la una dintre cele 25 de mori care au fost activate în sat Climuț. Asta e unica moară care din, din două nivele. La prim etaj, jos, mașina o, o sor de făină, la al doilea etaj, mașina alt sor de făină. Moara a activat practic până anii 90. Aici era așa, vinea apă, până pe duct, vinea și aici, acolo era roata morii. Apa pornește din, îi zic că era, unul, e răușorul Lelinga, dar el se chema Clemauță, Climauță. După hărțile topografice care le-a făcut Schubert, pe hartă e scris râul Climauță. Alții zic Cușmir, că alții zic, uh, dar el se chema Climauță. Apa asta vine din hăt, din munții ăștia care de aici, este filtrată din, de sub pietre. Ne aflăm la așa numitul izvor al cărăușilor. Istoria spune că prin satul Climuț mergeau negustorii cu carele. Și în locul aici, în locul acesta, ei făceau popas. Acest izvor e luat sub ocrutirea statului, are debit de apă 18 litri de apă pe secundă. E o apă foarte rece și foarte gustoasă, după cum ați văzut. Și de aici, apropo, să începe și istoria cu groapa Lidei ziua sânzenilor se arată deasupra gropii chipul ei, al idei. că Și nimeni că la noi a venit. Când era stânăr, vă duceți la Nistru? Eu așa mă duc. Nu, eu mă duc așa, știi, mă duc la Nistru, pentru că dacă la Nistru e iarbă, e aer curat și mă duc și aduleacă așa mă la Nistru și vin acasă. Că alt, alt treabă nu fac, dar asta o fac. Cu pot face. Cam greu mă sui la deal, că e la deal, dar vin și o oră, eu îmbieți și o rămână și hai, hai, hai, hai, ajung eu acasă. Noi când am construit casa, am făcut două comnate și cu tindă. Că era greu pe atunci. Eu în 62 m-am luat, în 63 am născut prima fată. Așa se face pe atunci, la, învăț cum face lumea așa, așa am făcut și noi cum face lumea. A fost greu. Când scos chiatră, de de pe dealurile astea, am adus cu căruță, încărat, am făcut timelie, și apoi am zidit în sus. Și am ridicat vârful la casă, am făcut clacă, am lichit. Am făcut clacă am acoperit-o și apă, te leac, te leac, am prins să facem o comnată și apă alta. Și tot așa, și tot așa, până că am îmbătrânit. Oi, păi, Ursulică, spune știu ce avea, chiar că numai pe mine mă ascult, dar pe tine nică. Ursulică? Cum venim? Noi aici de casă, care, că când eu îi fac casă, eu ne-am grămădit, am scos chiatră, ne-am grămădit chiatră, ne-am adus lut, ă, am, era oameni numiți zdari, era zdari care construiau căs. Și am numit zdar, și ne zis de casă. Și cum am făcut. Alții vine la mine, eu mă ceam la alții, așa, așa. Azi, da, azi eu am uitat de că nu s-a făcut o casă în sat. Nici clacă, nici nică. N-am, nu știu, nu, nu, nu ți minte de când la noi în sat nu s-a făcut casă. asta e. Asta e casa, asta e masa. V-am arătat și în casă, v-am arătat și pe afară. Ce mai vreți la mine? Împărgem?